soat 9.35 o'ttiz beshlarda boymirzayev jinoiy sheriklari bilan birga xonadondan chiqqan Rakimov fuqarolarning ko'z o'ngida shafqatsizlarcha urib tepib pichoq va temir bo'laklari bilan inson hayoti uchun haydovchining qo'l oyoqlari va temir bilan ko'plab tan jarohatlari yetkazib ular holatda chiroqchi tumani tibbiyot birlashmasiga tashlab ketishdi assalomu alaykum aziz yurtdoshlar assalomu alaykum aziz vatandoshlar sizlar bilan men muhammadjon va siz max maziv kanaldasiz Aziz yurtdoshlar, hammani xabari bo'lsa kerak, Murodxon To'rayevning o'limidan so'ng Murodxon To'rayevning yaqin shogirdini ham vahshiylarcha urib, o'ldirib ketishdi va bunga albatta bir qancha videoroliklar chiqdi. O'ldirganlar 6 kishi qo'lga tushdi va u yerdagi isbot e, o'sha guvohlar gapirib berdi. Hamma hammasini menimcha ko'rib bordinglar. Endi bu 6 tasiga nisbatan rasmiy bayonot tuzildi va o'shalarda aytishiga ko'ra rasmiy xulosa tuzilib chiqdi. Hozir video davomida o'zingizlar hammasini ko'rib, bilib olasizlar nima bo'lgan, e, nimaga unday bo'ldi, hamma hammasini ko'rib tushunib olasan. Aziz yurtdoshlar, faqat bitta iltimosim bor. Iltimos, befarq qolmanglar. Bu videoni kengroq tarqataylik. O'sha 6 tasini oilasi ko'ryapti hozir. O'sha 6 ta insonni o'ldirganlarni tanishlari ko'ryapti. bemalol nima fikringiz bo'lsa kommentariyga yozib qoldiring to'g'ri ish qilishdimi noto'g'rimi chunki siz bilgan narsani biz bilmaymiz ular bilmaydi o'shaning uchun chiroyli e, fikringizni yozing va albatta bu fikrimiz butun dunyoga yetib borishligi uchun yana ham e, nima deydi boshqa o'zbeklar ko'rishligi uchun bittadan chiroyli like bosib qo'ysalar yetadi va murodxon to'rayevni shogirdiga e, ta'ziya bildiradiganlar ham kommentariyga alohida ta'ziyasini bildirishligi mumkin unutmang siz ham men ham mehmonmiz siz ham men ham bir kun ketamiz o'shaning uchun iltimos befarq qolmaysizlar degan umiddaman demak ko'p gapirmayman sizlarga hozir video taqdim etaman faqat aziz yurtdoshlar bitta narsa eslatib qo'yay agar siz haligacha obuna bo'lmagan bo'lsangiz hozirda o'zida bu kanalga obuna bo'ling chunki bu kanal kichkina kanal emas sizlarga faqatgina xizmat qiladi xolos. Bemalol qizil tugmani bosib obuna bo'lishingiz mumkin bo'ladi. Demak, hozir o'sha rasmiy bayonotni birgalikda eshitamiz. Video davomida fikrimizni yozamiz. Marhamat. 20-yilning dekabrdan buyon kelishmovchiliklar bo'lib keldi. Xususan, dastlab Boymirzayev Rahimovning ukasi bilan o'zaro tortish ham bo'ldi. Bunga javoban Elbek Rahimov joriy yilning 17 iyul kuni doimizdayam bilan o'zaro janjallashgan yuzaga kelgan adovat zamirida boy mirzayev rahimovdan o'ch olish maqsadida joriy yilning o'n yettinchi avgust kuni soat yettilarda tanishlari tangriberdiyev amriyev zayniddinov og'abek va ilyos gruziyevlar yahyoyev va abduhofizovlar bilan jinoiy til biriktirib pichoq va temir bo'laklari bilan qurollanib rakimovni qarshi shahrida yashovchi fuqaro babayevaga tegishli xonadondan chiqishini kutib turishgan soat to'qqizu o'ttiz beshlarda boymirzayev jinoiy sheriklari bilan birga xonadondan chiqqan rakimov fuqarolarning ko'z o'ngida shafqatsizlarcha urib tepib pichoq va temir bo'laklari bilan inson hayoti uchun muhim bo'lgan a'zolariga urib hayoti uchun xavfli tan jarohatlari yetkazishgan shundan keyin ular rakimovni ilyos ruziyev boshqaruvidagi avtomashinaga zo'rlab o'tkazib chiroqchi tumani toshli qishlog'i hududiga olib borib jabrlanuvchiga qo'l oyoqlari va temir bo'lak bilan ko'plab tan jarohatlari yetkazib o'lar holatda chiroqchi tumani tibbiyot birlashmasiga tashlab ketishgan ushbu holatda fuqaro babayeva orqali xabar topgan rahimovning ukasi akmal rakimov gps orqali akasining telefon geolokatsiyasini aniqlab tanishlari bobonazarov murodov berdinazarov va boshqalar bilan birga avtomashinada chiroqchi tumaniga yetib borishgan shundan so'ng chug'ulloq qishlog'ida avtomashinada harakatlanib ketayotgan boynazar ruziyev amriyev va yahyoyevlarni ko'rib qolib avtomashinani to'xtatishgan boynazar va uning sheriklarini urib tan jarohatlari yetkazishgan shifoxona ma'muriyati xabari asosida zudlik bilan yetib kelgan hudud profilaktika inspektorlari ravshanov va ahmedovlar janjal davomida tan jarohati olgan ushlashgan janjalni qoida ishtirokchilari qochib ketishgan <clears throat> elbek rakimov ko'rsatilgan tibbiy yordamga qaramasdan soat o'n to'rt nol nolda shifoxonada vafot etgan sud tibbiyot ekspertizasining ma'lumotnomasiga ko'ra rakimovning o'limiga bosh miyasining lat yeyishi bosh suyagining sinishi ko'krak qafasi a'zolarining jiddiy shikastlanishi tanadagi boshqa ko'plab og'ir jarohatlari sabab bo'ldi viloyat prokuraturasi tomonidan elbek rakimovning o'limi holati yuzasidan voqea sodir bo'lgan kun ya'ni ikki ming yigirma birinchi yil o'n yettinchi avgustda jinoyat kodeksining to'qson yettinchi moddasi ikkinchi qismi l b bandlari bilan jinoyat ishlari qo'zg'atilib jinoyat ishi tergovi tergov guruhiga topshirildi tezkorlik va hamkorlikda olib borilgan tezkor tergov natijalari tezkor tergov harakatlari natijasida shu kunning o'zida jinoyatlarning jinoyatning barcha ishtirokchilarining shaxsi aniqlanib ular ushlandi himoyachisi ishtirokida so'roq qilindi va sud tibbiy tibbiyot ekspertizasi ko'rigidan o'tkazildi hodisa sodir bo'lgan joy babaymaning uy oldi ko'zdan kechirilganda uch dona temir armatura bo'lagi rahimovga tegishli bir juft erkaklar poyafzali bir dona erkaklar bosh kiyimi qonga o'xshash dog'lar hamda pnevmatik to'pponcha o'qi daliliy ashyo sifatida olindi shuningdek chiroqchi tumani toshli qishlog'i hududidagi voqea joyi ko'zdan kechirilganda qonga o'xshash dog'lar hamda marhum rakimovga tegishli qo'l soati ashyoviy dalil sifatida olindi bundan tashqari voqea kuni jinoyatchilar foydalangan yetmish o sakkiz yuz sakson ba davlat raqamli jentra rusumli avtomashinani ko'zdan kechirish jarayonida uch dona temir bo'lagi qonga o'xshash dog'lar bilan ifloslangan futbolka va to'pponcha olindi jinoyatga aloqador dalillarni aniqlash maqsadida gumonlanuvchilarning yashash xonadonlarida o'tkazilgan o'nta tintuvda ikkita telefon ikkita sim karta qonga o'xshash dog'lar mavjud bo'lgan kiyim kechaklar hujjatlashtirib olindi dastlabki tergov harakatlari davomida sakkiz nafar ayblanuvchi jabrlanuvchining qonuniy vakili va o'nga yaqin guvohlar batafsil so'roq qilindi hozirda viloyat prokuraturasi tomonidan tergov harakatlari aniq reja asosida davom ettirilmoqda tergov ustidan qat'iy prokurorlik nazorati o'rnatildi albatta tergov yakuni bo'yicha jinoyatning barcha holatlariga baho beriladi uni keltirib chiqargan asl sabab va shart sharoitlar o'rganiladi va yakuniy to'xtamga kelinadi e'tiboringiz uchun rahmat Thank you. Aziz yurtdoshlar, o'ylaymanki, siz ham o'z fikringizni, izohingizni yozib qoldirdingiz degan umiddaman. Bu e, o'sha videoga nisbatan. Sizlar bilan men Muhammad Jomadiyev bo'ldi. Tez orada yana yaxshi video orqali ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar. Rahmat e'tibor uchun.